구독과 좋아요를 부탁해요. 제발. 소이즈오카주모토言うんじゃねえのか俺と一緒に世界をひっくり返さねえか まとめて切ろう とめて消えろまとめて切ろまとめてまとめてろまとめてまとめてまとめて とめて消まとめて切ろまとめてまとめてまとめてまとめてまとめてまとめてまとめて とめて切ろうまとめて切ろうまとめて切ろうまとめて切ろうまとめて切ろうバンバンだまとめて切ろうまとめて切ろう とめて消えろまとめて切ろうまとめて切ろうまとめて切ろうまとめて切ろう めて切ろまとめて切ろまとめて切ろに乗るなまとめて切ろまとめて切ろまとめて切ろまとめて切ろまとめて切ろう とめて切ろまとめて切ろまとめて切ろ